तो आप संभाल के सुबह इधर बंदा है इस साइड इस साइड हमको हमको दे रहा है पीछे बढ़ Enemies ahead. एक पुश को फायर करें करें बहुत सही शुभम बहुत सही शुभम कर ले चाचा बाद में को शूट एनिमीज अहेड गाड़ी एक को नहीं है यार वही Watch out! Watch out!